哈哈哈哈 做一个专业的演员吗？ 哎，哈哈哈哈哈哈！榴莲，嗯，什么？哈哈哈哈哈哈！哈，哈！哈我已经帮你联系好了，你明天就去拆迁大队上班吧。你随便你怎么拆，到时候拆到他怀疑人生，拆到他头皮发。麻。 Ha ha ha ha! 敢问哪位道友在上海渡劫呀？天天下雨，天天下雨，已经半个月了，我家狗已经半个月没有溜溜了，你还让不让狗活了你？谁没放我家？ <laughs> 天呐，我笑死了！哎 <laughs> 想想办法，看你聪明聪不聪明。 难受吗，胖胖？来，交代。 每天必须得往窗外就看一看外边的世界，咋的？是我这个家给不了你温暖了，还是外边有狗了？你。 Turn 遛狗不拴绳等于狗遛狗，其实跟狗大狗小、公的母的、啥品种根本没关系。你干什么？没事朋友，你起来。哇，太吓人了，他他不他护孩子。好了好了。 人家走好吧，人家走，人家走行吧。哈哈哈哈哈！ Good, good job. <laughs> 别人家的猫，求生欲贼强。我们寝室里不是有个？我们家的猫。 我们是好宝贝。